pun tak buka ngan. Ha? Pu ya ke kare pu ngam lo ngan. Gedak na ke nak abeh kare re pu ngam lo ngan. ya. Pu maaf maaf maaf maaf maaf maaf kabe. Pu tak ada pu pu nang ale pu ya me Kacau mentep. Pu tak ada mau ya yang pengen pengen le kedi. Ha ha ada ada okey temu dalam kedi. Haidik ikan tongkol sekarang murah Bawa ke lurah seekor dua Haidik nisa baik cepat marah Kalau marah nyan bagah tu kata Tuhan Serah ron hina lu hai wapi kiron jenio Boku bungeh Sampai-sampai bungeh bin Telah ku kembalikan Senangnya dalam hati Dedah bertemu dengan de intan Angin pun Kancung pingan tu lagi kan pinah ayu. Kita tuan bu dah akak kapu bu. Ah, ambil ini nak, rumah rumah. Pakai mak dah raya aku mawanya. Oh hai raya aku enggak lu. Piurah piring dan piring kira di MNI ya. Ah, ambil hidung pingan pingan di belu. Jalan. Laro rumah. Kepun bakal iya lah mayan. Tak jadi besar. kakak ya. nanti kakak kan kalau udah sampai ke rumah kakak jangan nakal nakal ya nanti marah mama nanti ini rumah om ini assalamualaikum ma oh kakak tua kau ya Nyapa ni nak mi empat dua buah ke puak kena. Pajang kamu kahwin ke? Mana lumpuh gaji no mak apa? Ni buah bubu lah sayang dua nyau dua dua. Tapi ke berah murah aja tau mengai mamak sayang dan nak minum apa pun. Okey mengai kata lah. kan, tak berber hilah tapi ibu kan mayaknya baik dia eh. Kakak sama adik kan masuk belakang ayah dulu ya. Dah he eh, tak kita cinta ni. Lai baru orang rasa sampai orangnya orang sini hanya mengurumpo. Cuma tingat tingat. Maaf, aku tak berdaya seperti yang engkau inginkan Untuk melupakan dirimu Dan segala yang ada padamu Aku hanya insan biasa Tak pantas menerima cinta Apalah lagi berkasih mesra Ku tak ingin dirimu kau kecewa habis ber. Mama adik mana? Mana mama adik? Malaysia. Mana ayah kakak? Mama adik mana? Malaysia dari ayah. Oh. Enggak pulang-pulang ayahnya ya? Belum pulang sampai sekarang. Iya, dik kan? Oh, ya udah, kalau enggak makan dulu ya. Ibu mau pergi belakang ya. Kedah eh kakak tak suka. Baik berganti dengan orang lain gede. Hendaklah engkau cari pengganti. Aku tak pantas kau miliki Bagaikan jauh langit dan bumi Jauh sekali Cinta Pakai cinta Ini ada yang lainnya? ya. Pai di sini. Pai sambung. Ini macam apa ni, Dek? Ini rumah Om Baik, nggak kayak nggak kayak Om Om kalau makan susu kursi dulu. Om ini kan baik juga, kan nggak sama kayak Om itu. Om nggak hak. Om beda jauh sama Om yang baik. Gimana beda jauh? Abang ini kan kejahat Om ini. Om sama aja jahat, pelit lagi. Gimana jahat Om, mah pelit. Beda mana rumah Om? Situ rumah Om. Beda pulang di sana. Om pulang aja sekarang om pulang nanti adik jangan jaga ya biar om aja yang jaga ya nggak apa-apa ya dadah ada aja benar rezeki ya bi ngantar pula dadah tadi Oh, Mak. Ha? Kenapa tak akan orang adik dia ni? Alah, adik. Biar katanya perkara masalah abang je. Kenapa berat tipu abang dah berhubung? Hanya kak Ua mah piket orang malam. Kan piket, piket. Nanti kan guna doa bagi watak baju. Hai, kak tentu kak betul tak ada watak. Cuma posisi kera ke kena watak dua malam. ACG eh, dua malam ke menang. Yang penting kan kali abang bagi buku dah tetap dia. Nak belanja kali jauh minggu baru buku lah milai kata. Jangan aku berat perletan. Buku dia lah hai pu peng ile. Pu juta han se minggu baru. Kiban la ko kredit baru ana. Kan perkara masalah kredit hai de. Bukan dia orang malam. Kau betul orang malam kerja. Mang positif kurang peng pun ada pegat, Peng ke payah tak minta tak kubah tak apa. Om hai galak-galak ro. Hai de. Pe munan lah bekau munan eh, sampai-sampai lagi yang kau. Ade o. Oh. Ade. Ha. Haide ikan tongkol sekarang murah. Bawa ke lurah seekor dua. Haide Nisa bek cepat marah. Kalau marah nyan bagah ke gata Tuhan. Serah ron hinai lu hai wak pikiron jino. Beku pun Haide sampai sampai bunge habis. Oh Haide beke muka lagu-lagu lagi han. Bi sampai peng. Mati satu tumbuh seribu buah. Payah dah minta ganti yang baru. Utah hai. Cepat ron air. siram yang ke karuk bunga melong kan. Ya? Getat nah ke semua nakah enak nak habis karuk bunga melong ah. Ha? Minta maaf bu ya. Ku maaf ama maaf ama ama maaf kabe. Ku tak akan bro kuna nak halai pu ya me ni punya nyong ke no. Ha? Kacau mentel. Ku tak akan mau yang akan pengal lagi deh. ha ha, hai. Sijak dah ada okey kita dalam gede. Dajud jut jangan ayahmu. Man, tu pun lampu yo. Getah lega. Man, tak pagi yang ada. Getah lega pangki yang tanya ke ni. Buka apa dah? Kita terasa ke dunia aku. Sementangnya nak ngai bahan rupat. Yang lebu nak ibarat ibaratkan perampak anak senjata. Yang pun apa yang gok-gok ni. Tak lega atau mana? Tang berurut pada kilo, pada kilo. Anak Mana? Betul betul. Tak pernah ada intan ke si pah dalam sandiwara Alah, ada intan pun. Kawo, kawo ada intan. Sekian lama ku menunggu Mengertikan Dek Intan Tinggal abang kesendirian Ya Allah Beri ke bumbu rumpa Ya Allah Lumpu beri pada dua ke sahur Ya Allah bumbu rumpa tintannya Ya Allah Sah Dua Empat lima tujuh Wah, Alhamdulillah Ya Allah Tu ada intan oh, Ya Allah Kali kayak di kapal laut ha ini kenali kenali hai bukan tak bukan nan last time apa tu main cara serakan tu yang dah yang kapal situ tak ya bu mana mam hati jauh likut arah pereng-pereng dulu lagi dek yang tuan-tuan buk hai hai Cikgu ni oleh. Habis kat peti tu no. Nak awak tahkan boleh rumah lu. Kudah mentah rumah lu. บ้านได้ยุตะกุดยุทธะเจ้ากูนาวะอังได้ใหน้องกระชอมันเดิมปากเกินมะกูปากเกินนั่นกะอือกระปวนมาอยากโยกกระชอมันเดิมอีน้องีเรานำปีงานนื้อเมียจิกละวันให้กับงานเนื้อเมียละวันแห่กูบอกกูไปเกย์อะไรแกเนีะยันกูตายกับเลยกะฮะอยู่บล็อบเรือกำเรือกับเลวจ้าลำบากมามุราตานเมียกูปวดดักอยู่บล็อบเรือดักกับเลว tak berekah kaiku. Sayang nama aku anyo. Tak ada pelai sayang sayang tak beruh belau lepas aku dapat jauh. Ini tas untuk adik ya? Iya. Kakak enggak beli. Makasih ya om. Popo makasih. Tidak liko ya rapi rapi le. Tak na tu. Hei ule ule tak fikir kawat tak na ino. Oh, yang mana dah dah baru. Kita ada banyak nak berkembang kan? Alhamdulillah. Oh, ya yang beres dah habis. Jom nyo ajun nela pergi. Oh, baju jun. Oh, yang beres tiga tak ko hai. Puno tak barang kita nyo bo nu le. Alhamdulillah nak rezeki ya. Ko tenang ate ko. Oh, ba. Oh, mat. Aduh, ini kedai kita apa? Oh ya, enggak, enggak, enggak. Tidak apa-apa, ada apa-apa di sini aja. Ya, ya, ya. Kadang bapak mau minum atau beli ya. Ini saya mau pergi sana dulu cari orang satu lagi untuk bekerja lagi ada kedai satu lagi. Ya Pak, Assalamualaikum. Oh Mas Pak. Ya Pak ya? Ya Pak? Iya beres. Oh iya Pak. Adik, kakak cipirin dulu. Adik duduk sini ya. Iya. Ho kawannya. nasi piring bu Uyurah piring kakak piring kan kakak piringnya rumah ya oh ma dia wakang tak he hai lan dino ku nak ajak ku deh ya dino ku benda but dempu-dempu, kulit-kulit pisang pinah ya apa nak dengar iya bu iya ir Hong tu kak. Yang paling ah. Hai, ilo pun ajak ku deh si kan kak awaknya oh, si ah baik pelaku yang kengkeng ni rumah. Oh, dia. Tak ke rumah tu kan ada gesek lom ku Ya, ya. Ba. nyawa mak api kau kena jauh kuda ke pega. Kita nyawa dan jauh. dah tetap tinggal pihak nyawa saja. Kau jaga awak nyawa ini rumah. Ini dia air keluar semua ini. Nanti marah ibu nanti. Ya udah kakak, ah. cuci terus ya, yang bersih ya. Oh, mau ke depan dulu ya. Tak sakit boleh buka. Pikir betul-betul tindang Berhai kat tiagam bunga Nyo uronyo harus kujak kenanyo Harus pun merumpuk dengan tindang Kok berat kat rindu ku Alah kalau irah pingan dia ada banyaknya ni pek dalam Kan cok hati kon pingan dia di MNI e ya So aku ae lah takut banjir rumah-rumah tu Ya kakak ae nyom nyom piring karah ya Kan piring karah kami MNI e ya wakah ya Kak banjir di dalam Hanya pun ีงานเดียวดันโจมิงานเดือนละงานที่จับพี่นาให้อยู่ต้องต้องบูดเอาอากาศกับบูดอ่ะเป็นริ้งอ่ะมึงมองไปก่อนมาเราไมรับทุ่งนงาะมาอะไรอ่ะทุ่งกัเออปีรักพี่เร่งกับพี่เร่งนี่แหละนี่มันเอ็นอีอ่ะอาเป็นดุ่มปิงานปิงานดีเบลูจังหวะลาโรนมากุปูนมาซอยละมายันมาปฏิบัติ่บอกทมมันกระไรอ่ะไอ้คือให้กูไปเกลี่งที่เจาะอ่ะบ้ากระเดลยมาเลยมันจะมาถึงให้กูไปเกลี่ยงงบุรองมาหัวน้าเป็นน้ำมันงบุระเอ็นเนาะ Tin tan pi hana ra do ya eh, ji ya ji. Tak serta ji ji hanyu. Sira adu bi. Lo ma ko nu ja ma ko nu kwa do tin tan ni no. Ah kata adu ko dia serta. Apa nan nama yang yang gede hai ku pikir lo. Menyaka ratu bi lagi nyawa ada gede ni nan nan tak. Nan dalah. Di si ir tu nah he tu. Di jok nama yang yang di puo ko no ji kali hai. Ate uro adu bai ja ai. Ditanyo ngembut ro tah habis-habis. Yap tamah nama yang yang nang kuno rumah reung. Nama dia kendara baru ibu eh, rumah kena mak tenang hati tu. Ya namanya di puo. Tak he dah anu, minta mah raya ke minta mah tenang tu. Minta mah susah dengan ji. Oh nyampa ke rintana? Barat. Kau kerja, Rokudik? Ma, kan pepek di rumah roh kan anak kawo wo. Eh tahu apa di rumah saya ampe pepek mak. Ada mana kan ha, anak kadu di rumah kan kawo lah tiga ke pepek lagi ya. Belum kan anak kuo ba, lewek kerja di no. Menyah anak kawo di, abang pe anak Kawo. Oh, pun tu, sama aja pepek mak di rumah lu ngaji dunia aja. Oh, bukan. Kenapa apa jalan ni boleh? So, bukan rapat. Yang dua ke? Mana rapat ni? Oh, mana rapat? Oh, mana rapat? Lah, Pahino dah. Tapi Muno, kamu elah dia bagi dia puya apa yang merbe dah. Nak pergi tahu yang iron. Pergi tu tahu dong. Eh pun aku eh, eh apa dong? Ya ada long ah. Oh deka. Ah, ah. ada long ah. Memang hebat eh. Hebat. Eh. Oh, ya ya nu ha, gara-gara ro nu. Eh oka. Ya pajak kajak pera bagah yo ni lah bang lom. Nah gara-gara ro gigi kajak lom. Udah gara-gara dong. Pak kamu kalah. Kamu spell merbe yo. Oh. Gram tu kenan banyaknya ini eh, nak makan lusu ti uro tu he daripada fikir jadi kulit pisang kayu boh nai bobo he tu bayar suah roh roh kamu roh roh, kamu minggu minggu dah sudah sudah kan mana? Kamu yang dah heh lima dah ya rumah. Lima empat empat di rumah tadi. Oh yang kuat lah kau. Akhirnya adik bertemu kembali setelah abang kecewaan. Rani sabi, Rani sabi, Rani sabi, Ada apa Rosa ni? kipan dah bukan aku berat dengan aku dong. Hei, guna bunuh abang dong, jino karon. Hmm, yang ke kipan wang senangnya dalam hatiku telah bertemu lagi. Apa apa stres lah? Kan stres, saya kan? memang butuh sayang cinta. Setelah ku kembalikan senangnya dalam hatiku kita dah bertemu ngende oh, intan payung ngende eh, intan payung ibu kulit pitang dia namanya yang ke kulit pitang ibu tak kacau jika anu ayo kita pegak lah kakak pesemak ino luar. Ino kakak pesemak eh, dah lah kakak pesemak luar lah mino. Oh, Tadra tu awak kah na ino. Mana salah itu salah itu salah. Apa enggak salah memang salah tu. Mak pulau mio mak. Po po po eh ana maya kapu aku no li pesemak dah lah mito mak luar. Kau dah tak ulai aku luar lagi ngono. Kau amrah tak ulai mak tak bukan kek mita Masuk ke dalam ya dek. Masuk ke dalam ya. Mi ada di. Kamu rempok mak bintang mak. Pak, kamu rempok anak kapur kau teman ada lah aku. Yang kenyan mak buno. Na bang tonang buno ke pekaru lung. Balung kalau lika ke hana le tintan. Putai yang ke pekaru teman eh mawa eh, ah, ke mana ada ke hanjik kapur. Angkel ipik fikir bang tonang lu kum cewek yang ni hana hidup punya ade lung. Ata popai mati kasih mang tonangan. Balung kalau lika kada ada ji. Buka ji kamu jian lawenya mak. Aku ku fikir long kada ka. Sakit ulai aku. Ilong eh fikir. Bukan kopi ate jintan. Baru malam, barota, tak kena umur bo. Ha. op. Aduh. Apa mana? Lain ni. Oh, mau lagi mana? Oh, ada pula. Nanti bukanya tengah tusah aku lagi nyolong. Okey, baik tusah. Nak buat balu. Nak ke jadam tu. Hana. Ah, uh, punya Hana buat nak balu. Tengah susah aku tiada nak buat. Oh. Ah, jadi nak lun buka usaha. Ini kedai sabah tu. Dah tim kerja? Saha apa Hai Mekah, Glossier Oh Glossier? Haa Oh je Yang betul? Betul itu aku perhatian Jadi buk lain mana kan? Oh tak jatuh Jino Jino oh, Jino ni ju Oh je Tak ada, tak ada Oh Tak ada Hana untuk kerja Oh